День был холодный, а я влюблен Нас было трое, жалко, что не вдвоем Он был красивым, на фоне меня А, а я духом сильный, просто теперь Что ты так и не видела, как я люблю тебя твои дела Вот оно что значит любовь Как я люблю тебя, ты не заметила Вот оно что значит любовь Вот оно что значит любовь Мурашки по коже, но не отменяй. без внимания Смоки на теле, сжимают цветы Был понедельник, и я не забыл, что ты так и не видела Как я люблю тебя И со мной что-то не то Ты была влюблена тупо в свои дела the world